Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian Manfaat MSG atau sering disebut dengan bumbu masak untuk tanaman Ya, banyak di, uh, di pasaran banyak ya merek-merek MSG ini seperti Ajinomoto, Sasa dan lain sebagainya. Terserah mau pilih yang mana, tapi kami biasa menggunakan Ajinomoto. Uh, kami akan memberikan Eh, cara bagaimana kami memanfaatkan MSG ini untuk nutrisi tumbuhan yang perlu disiapkan ini ada air 1 liter ini botol bekas aki ya dan ini MSG nya 1 liter air ini kita beri kira-kira 1 gram MSG atau 2 sendok ini ya 2 sendok kecil. di dalam di dalam MSG ini mengandung banyak-banyak banyak nutrisi ya seperti ada natrium, nitrogen, oksigen dan lain sebagainya yang sangat penting untuk tumbuhan. Kita pindah ya. ini adalah larutan MSG tadi ya kita siramkan di sini ini adalah tanaman-tanaman kangkung yang kira-kira umurnya sudah satu minggu ya kami rutin memberikan ini kira kurang lebih satu minggu sekali sedikit-sedikit sebenarnya. Dan ini adalah tanaman kangkung yang seminggu sekali kami siram dengan ini air MSG ini ini sudah kira-kira sudah berumur hampir tiga minggu ya ini ya sudah kelihatan hijau secukupnya ya kira-kira sampai seluruh permukaan tanah ini basah ini adalah tanaman-tanaman sawi ya sudah juga kira-kira umurnya sudah satu minggu ini terong tomat dan masih banyak lagi ya nah seperti ini untuk tanaman-tanaman yang eh, ukurannya besar seperti ini ya seperti ini kita bisa langsung menggunakan MSG ini pada tanaman tanpa harus dilarutkan ya kira-kira eh, seperti ini biasanya tanaman MSG ini khusus untuk tanaman-tanaman yang bunga-bunga atau tanaman ya jenisnya. kalau biasanya kalau buah-buah itu nanti hasilnya buahnya kurang segar Oh, tapi kami mencoba untuk masa pertumbuhan buah ya menggunakan MSG ini ya demikianlah informasi dari kami semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh